Hello，大家好，我是 g o d d e s 欢迎回到我的频道。如果你点开了今天这个视频，就说明你想变美，变成美女，对不对？那今天呢，我就会来手把手教大家如何变成大部分人眼中的第一眼美女。为什么要强调第一眼美女呢？因为其实第一印象是非常非常重要的。所以如果你在别人心里面打造好了第一印象的话，那成为一个美女也并不是一个什么很难的事情。那我就废话不多说，直接开始进入今天的主题吧。 说的就是保持精致。这个世界上没有丑女人，只有懒女人。这句话真的说的非常的在理。我相信每个妹子只要好好打扮自己一番，都是小仙女，对不对？但是呢，男的是一直去保持精致，这就说到一个很多人其实都提过的美女信用。美女信用是什么呢？它就像你的信用卡信用一样，如果你每次都还账还得很干净，那你的信用也是慢慢的会积高。同理来说呢，就像。 如果你是一个美女，你每次都保持精致，以一个比较好的状态出现在大家的面前，那你的信用也会慢慢提高，让大家越来越觉得，嗯，你就是一个美女。 如果你一直以一个精致的状态出现在大家面前的话，那你也是等于在给你的美女信用加分。所以美女信用难就难在你要经常的保持精致，而不是三天打鱼两天晒网的那种。你要时时刻刻的都提醒自己，不能邋遢出门，你要收拾自己再出门。跟可能有一些小仙女们会觉得，哎呀好麻烦，我就是经常喜欢穿着人字拖、穿着睡衣就出门了。当美女肯定不能是一件容易的事情，你是要花出一部分时间来收拾自己。 保持精致这个概念很笼统，如果要细分的说呢，我会觉得有以下几点。首先妆容方面，底妆一定要保证干净，不能是脸上有死皮，然后有粉底的基线那样，这样就会让别人觉得你这个人的肤质很差。那如果你本身就是一个皮肤不是很好的女生的话，那你肯定首要的是要去护肤，只有把底子打好，你后续上底妆才能更加的精致。那头发方面呢，就肯定是不能顶着一头油头出门了。 而且如果有条件的话，大家可以多去做做头发的护理，自己在家呢也能多敷敷发膜、用用发油什么的，让我们的头发看上去是一个比较顺滑的状态。 那发质好的话呢，也能对我们整个人的气质还有颜值加分很多。其实你的脸画的特别漂亮，但是如果你顶着一头狮子头出门的话，大家难免会觉得你这个人不够精致。那除了妆容还有头发之后呢，我们的身体啊、手部、啊、腿部啊，就是现在夏天露在外边的皮肤，我们都要去进行一个比较细致的护理。首先，我们肯定不能有过多的毛发。如果你有一双漂亮大长腿，可是上面却有一些腿。 毛的话，那是不是就大打折扣呢？那同时，手部啊、手肘、脚后跟这种容易起死皮的地方呢，我们也要经常的去注意保湿，去注意护理，因为这种地方经常被大家忽略。但是这个又是非常你精精致的一个细节。除了这些外貌上的之外呢，我们还要注意自己的口腔清新，毕竟我们不是雕塑，我们得要说话。那如果说话的时候，你嘴巴里面有一股大蒜味。 有股韭菜味的话，会非常大打折扣的。所以大家可以常备一些薄荷糖，或者是每次吃完饭的时候用牙刷或者漱口水去清洗一下自己的口腔。那其实，在完成我刚刚所说的这些部分之后，我觉得你已经离美女又进步了百分之三十。接下来百分之七十是什么呢？不妨和我一起接着往下看啊。第二点呢，我想说的是扬长避短。 我们每个人都会有缺点，即使是那种荧幕前面的大明星，他们也一定都会有缺点。每个人都不是完美，但并不是说只要你不完美，你就不能是美女。因为美也是有很多种形态的。要做的呢，就是扬长避短，去突出我们优点，然后削弱我们的缺点。那突出优点这个很简单，你觉得自己身上哪里好看？你觉得自己眼睛好看，那你化妆的时候就加强眼睛，让大家的注意力到你眼睛上。嘴巴好看的话呢，就突出嘴巴。 如果你觉得你的身上，嗯，锁骨很漂亮的话，那你就经常穿一些露锁骨的衣服。如果你觉得你身材很好，腿很长，手臂很纤细的话，那你也是经常的去展现一下你这方面的优点。总而言之啊，就是如果你有什么优点的话，你就尽可能去放大它。像有些妹子她的手很漂亮的话，那你就可以经常去做一些美甲。 或者戴一些戒指啊、首饰什么的，去突出你这个优点。因为经过我发现啊，其实很多人会觉得首饰第二张脸手部漂亮，其实也是一个很加分的点。关于缺点方面，比如说脸部的颧骨突出啊。 还有毛孔啊什么问题的，我也有出过视频来教大家如何去修正这些问题。如果你是有一些比较困难，你觉得很难去通过化妆或者穿衣服去修正的问题的话，那如果有条件的话，可以去做一下医美。如果你皮肤有很多痘痘的话， 那第一步呢，还是要去护理一下你的皮肤。祛痘这种的话，我也有出过视频去专门讲过。如果你们感兴趣的话，不妨去我主页看一下。那如果有条件的话，当然也是去医院做一些医美项目，肯定能让你的皮肤好的快一点。如果你觉得自己身材不够好，嗯，有点过于胖的话，那肯定是要去减肥。这种可能都是比较难通过化妆和穿衣服去。 隐藏的缺点，不能遮掩的点呢，我们就想办法去改正它就好了。在改正的同时，尽量的突出你的优点。那身材方面呢，如果你是一个梨形身材的话，那我建议你可以多穿一些 A 字裙，比较宽松的下装，去遮住这个胯宽的问题。 如果你觉得你自己的腿有一点短的话，那就尽量去穿一些高腰的衣服。如果大家感兴趣这些的话，我之后会出一些比较细节的视频。那今天这个视频里面我就不多赘述了。总而言之，核心就是我们要突出自己的优点，而且我们一定要对自己有个正确的认知。大家可以不妨去问问你身边的朋友，觉得自己嗯比较好看、比较亮点的点是哪里。 每个人都一定有自己的优点，不要去太自卑，觉得自己一点优点都没有。刚刚前面说的两点，如果你已经做到的话，那其实你离美女又成功了百分之五十。那接下来百分之五十是什么呢？不妨跟我一块儿听下去。那第三点呢，就是要找准自己的风格定位。就拿我自己的例子来说吧。 我是属于脸比较长，然后特别是中庭比较长。以我的风格来说呢，我是一个偏成熟的人。每次我在说到自己年龄的时候，大家都会觉得，嗯，我好像看上去会比我的年龄要老，就是长得有点着急吧。注定是不能去走那种软妹风，因为那样的风格就很不适合我。我就比较适合去走一些御姐啊，然后或者是成熟风。那关于风格定位的话，我在我之前的一期视频。 女团美貌的下集有专门去讲过找到你风格定位的一些办法。那在今天这个视频里边呢，我也是不多去详细讲解，我就想来告诉大家，找对风格对我们来说也是很重要。我们有些时候试衣服的时候，会觉得，哎，这件衣服好像我穿的特别好看，但是那件衣服我穿的为什么就不是很理想呢？ 那这个很大可能就是和你的身材还有你的风格有关系，所以呢，每个人都会有一些他自己适合的风格。如果你在选一些风格的话，你觉得？ 搭在自己身上就有说不清的违和感的话，那你就可以去避免这种风格。那风格定位对于美女来说是为什么这么重要呢？因为这样可以让别人对我们有一个独特的印象。就比如说我举个例子，我们在提到范冰冰的时候，我们就说哦她是范爷；我们在提到赵丽颖的时候，我们就会觉得她是长得比较甜美、比较可爱类型的。她和范冰冰就是两个风格相差很多的美女，但是你你必须得承认她们都是美女，对不对？风格定位。 也可以让别人对我们的印象更加的深刻，这样的话也有利于我们成为大家眼中的美女。风格定位做完之后呢，我觉得你已经离美女又进步了百分之十五，现在完成度就是百分之六十五了。第四点呢，我要说的就是谈吐举止，因为我们都是普通人，我们不可能天天只坐在那里不和别人去说话，不和别人去交流。 当一个花瓶，对不对？所以我们都得去社交。如果你有一个比较良好的谈吐举止，那也会给别人很好的印象。就像如果你对面现在坐了个大美女，她吃饭的时候把脚翘起来，然后呢又吧唧吧唧嘴的，你是不是会觉得嗯这个人怎么回事？至于她漂不漂亮的，你都不会这么去在乎了，你只会觉得嗯这个人的吃相好难看。这就是谈吐举止的一个重要性。如果一个人在谈吐举止上做到很好的话， 他也会给你一种很舒服的感觉。那我们肯定都喜欢跟很舒服的人待在一起，而不是跟一个嗯很不礼貌、很疯癫的人待在一块儿，对不对？既然是美女，就更要注意谈吐举止这方面。毕竟她也可以帮助你加更多的分，让大家觉得你不仅是个美女，而且还是一个有内涵、有气质的美女。刚刚所说的四点之后呢，你离成为美女已经成功了百分之八十，剩下的百分之二十是什么呢？那就到达我们的第五点。第五点呢，就是要自信。 自信，我也是在之前视频有提到过。有些人可能会觉得美女不需要自信，她只要长得漂亮，自不自信的不重要。像现在很火的一些选秀节目。 包括平常我们见到大明星，他们哪个不是昂首挺胸、非常大气的呈现在大家面前？一个自信的人，不管是从他的神情，还有走路，都是给人一种很容易被幸福的感觉。就是在用自己的肢体语言和神情来告诉大家，我就是很美，不接受反驳。同样的，自信的人给人是一种很正能量、很乐观的感觉。那其实我们大家都会喜欢和乐观的人、正能量的人一块儿交朋友，一块儿接触，因为他能给你带来快。 快乐的感觉。如果你是一个很自卑敏感的人，就会给人一种很有压力的感觉。自信一点呢，不管是对于我们整个人的外貌，还是人际关系方面，都是会加分的。那说完前面五点之后，我们就已经离成功只剩百分之十了。那最后这个百分之十呢？ 我要说的是气质方面，那气质呢，最主要的就是来自于体态管理这方面。那如果你是属于一个健康的身材范围内呢，我们就可以多做一些无氧运动、体态矫正的运动，去帮助我们整个人看上去更加的精神。最主要的体现还是在我们肩颈方面，如果我们肩颈是一个非常舒展。 然后很挺阔的状态的话，那对我们的气质、颜值也是加分很多。做了那么多运动之后，我会觉得体态大师的气场大法是我做过对我来说最有效，然后最立竿见影的。网上也有很多这种矫正体态视频。 大家可以多去尝试一下，然后找到一个你觉得比较适合你自己的就 OK。如果你有很严重的体态问题的话，那还是建议你去找专业的康复医生，去让他们帮你们矫正一下。那体态好的话，能让我们整个人看上去更健康。心理学的角度上来讲。 如果一个人给大家体现出来是一个很健康、有活力的状态，那他很有可能就会是大家眼中的美女或者帅哥。因为我们的生理本能都是会觉得健康的人是美的，所以这也是为什么我们总是在强调呃，不要熬夜，去改掉不好习惯，因为这些都是让我们能看上去更加健康的一个方法。 健康呢是一切变美的基础。OK，那如果你把视频看到这里的话，那么恭喜你，你已经成功了百分之百了。最后呢，我想说，外貌呢也不是我们生活的所有部分，但是我觉得每个人都一定要当一个善良的人。只有你是一个善良的人，大家才会从心底觉得你这个人是美好的。那也希望大家对于变美这件事情呢，是用一个很健康、积极的状态去面对。 而不是去过度减肥或者是过度整容，我们一定要接受自己的缺点，才能对美有更好的认知。希望这个视频能对你们有帮助，能给你们一些启发。也希望你能通过这个视频呢，成功逆袭成为一个美女。完今天这期内容，或者觉得这期内容对你很有帮助的话，一定不要忘记给我一键三连，并且点赞关注我。这样的话，在我出更多的干货视频的时候，你们就可以收到第一时间的推送了。我们下期再见啦！ 拜拜。